आपले स्वागत पाठाच्या पहिल्या भागात फॉर्म द्वारे अपलोड केलेल्या फाईलच्या विशिष्ट प्रॉपर्टीज कशा मिळवायच्या ते पाहिले आता ही फाईल अपलोड करणे आणि सध्या रिकाम्या असलेल्या अपलोडेड फोल्डरमध्ये स्थलांतरित करणे हे पाहू आपण वेब सर्व्हरवर असलेल्या टेम्पररी एरियाबद्दल बोलत होतो ह्याचा फारसा उपयोग नाही येथे सर्व प्रॉपर्टीज आहेत समजण्यासाठी प्रॉपर्टीज ऑफ ठे अपलोडेड फाइल अशी कमेंट लिहू आपल्याकडे सर्व स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आहेत त्यांना लक्षात राहतील अशी व्हेरिएबलची नावे दिल्याने प्रत्येकासाठी वेगळ्या कमेंटची गरज नाही आपण येथे एरर आहे का हे तपासण्यासाठी इफ स्टेटमेंट बनवू जर एरर कोड पेक्षा जास्त असेल तर तो एरर कोड द्वारे दिला गेला होता आणि पुढे डाय लिहू आणि आपण एरर मेसेज देऊ फाइल कुडंट किंवा error uploading file code error हे यूजरला एरर कोड दाखवेल आता एल्से चा भाग बघू हे सोपे आणि एका ओळीत ठेवण्यासाठी येथे कर्ली ब्रॅकेट्स समाविष्ट करू आता एल्से मध्ये मूव अपलोडेड फाइल हे फंक्शन वापरणार आहोत नंतर टेम्प हे टेम्पररी नाव घेऊ जे या फंक्शनचे पहिले पॅरामीटर आहे आणि दुसरे डेस्टिनेशन म्हणून येथे अपलोडेड फोल्डर असेल येथे अपलोडेड आणि फॉरवर्ड स्लॅश टाईप करू आणि शेवटी फाईलचे नाव जोडणार आहोत जी अपलोड केली जाणार आहे म्हणून येथे नेम असेल हे दाखवत आहे की यूजर केवळ इंटर व्हेरिएबल जोडत आहे अन्यथा हे टाइप करावे लागेल उदाहरणार्थ टेम्प नेम टेम्प व्हेरिएबलच्या जागी कॉपी पेस्ट करा हे अव्यवस्थित आणि वाचण्यास अवघड जाते त्यामुळे ही व्हेरिएबल्स येथे लिहिणे जास्त सोपे आहे ठीक आहे हे असेच ठेवू आणि शेवटी अपलोड कंप्लीट हा मेसेज एको करू हे करून बघू आता पेजवर जाऊन इंट्रो टू एव्हीआय ही फाईल निवडू अपलोड क्लिक केल्यावर अपलोड कंप्लीट हा मेसेज दिसेल आपली फाईल तपासू upload folder uploaded subdirectory click करा फाईल येथे आलेली दिसेल जी आधी वेब सर्व्हरवरील टेम्पररी डायरेक्टरी मध्ये होती येथे यशस्वीरित्या फाईल अपलोड झाली आहे आणखी काही गोष्टी करणे गरजेचे आहे दुसरे इफ स्टेटमेंट अंडू करा किंवा हे इफ स्टेटमेंट अंडू करा येथे फाईलचा विशिष्ट प्रकार तपासू जो अपलोड करायचा नाही उदाहरणार्थ एव्हीआय फाईल अपलोडेड व्हायला नको आहेत त्यासाठी टाईप करू if error is bigger than zero तर फाईल अपलोड करू नका किंवा एल्सच्या च्या आत नवे इफ स्टेटमेंट लिहू येथे नवा ब्लॉक बनवू आणि कंडिशन्स फॉर दी फाईल अशी कमेंट लिहू टाईप करू इफ कंसात variable टाईप ई e दोन वेळा इक्वल टू चे चिन्ह व्हिडिओ स्लॅश आय तुम्ही पहिल्या भागात पाहिल्याप्रमाणे जो आपण एको केला होता तो टाइप व्हिडिओ स्लॅश आय होता आणि आपण म्हणत आहोत जर तो व्हिडिओ स्लॅश आय असेल तर फाईल अपलोड करा हे खाली सरकवू आणि ते एस ब्लॉक मध्ये समाविष्ट करू येथे जर type equal to video slash I तर डाय आणि कंसात that format is not allowed हा एरर मेसेज टाईप करा आता ही फाईल अपलोडेड डायरेक्टरी मधून डिलीट करू आणि मूळ पेजवर जाऊ intro.avi निवडा अपलोड क्लिक करा फॉर्मॅट इज नॉट अलाउड हा मेसेज दिसेल अपलोडेड वर गेलो तर फोल्डर रिकामा दिसेल काहीही अपलोड झालेले नाही आता avi ऐवजी png एक्सटेन्शन असलेल्या इमेजेस ला प्रतिबंध करायचा आहे येथे बदल करू आणि फाइल अपलोड करू हा स्वीकारला जाणारा फाईल फॉरमॅट असल्याचे दिसेल अपलोड कंप्लीट मेसेज मिळाला ती अपलोडेड फोल्डर मध्ये स्थलांतरित झाली हे पुन्हा डिलीट करू मी चुकून कॅन्सल केले पुन्हा डिलीट करू आपण पाहिले की विशिष्ट टाईप कसा स्पष्ट करायचा तसेच विशिष्ट फाईल साईज देखील स्पष्ट करू शकतो त्यासाठी टाईप करा or variable size, or operator type करा is bigger than half a megabyte ही संख्या मेगाबाईट अर्धी आहे म्हणजेच लाख बिट्स चुकले बाइट्स मी बाइट्स ऐवजी बिट्स म्हटले हे लाख बाइट्स आहेत जे शून्य पूर्णांक 4 मेगाबाईट्स एवढे आहे आता येथे केवळ अर्धे मेगाबाईट लिहू हे साईजचे मूल्यांकन करेल आणि सांगेल की हे अर्ध्या मेगाबाईट पेक्षा जास्त आहे हे मेसेज आहे this format is not allowed त्यात बदल करून format not allowed or file size too big हा मेसेज लिहू ह्या प्रत्येकासाठीही आयएफ स्टेटमेंट बनू शकतो जे फाईल टाईप आणि तिचा आकार यांचे मूल्यांकन करेल त्यासाठी ही कंडिशन घेऊन ते दुसऱ्या या आयएफ मध्ये लिहिणे गरजेचे आहे आता मागे जाऊन फाईल निवडू तिथे असल्याची खात्री करू अपलोड क्लिक करा फॉर्मॅट नॉट अलाउड मेसेज दिसेल मागे जाऊन कोड पाहिला तर फाईलचा टाईप पीएनजी नाही पण तिचा साईज दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे येथे 2 मिलियन म्हणजेच 2 मेगाबाईट्स करू रिफ्रेश करून रिसेंट करा आपली फाईल अपलोड झालेली दिसेल कारण तिचा आकार 1 मेगाबाईट आहे आता फाईल अपलोड संदर्भात एवढेच जर तुम्हाला वेब सर्व्हरवर काही प्रकारच्या किंवा फार मोठ्या फाईल्स नको असतील तर त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे पुरेसे आहे वेब सर्व्हरवर मोठ्या फाईल्स